снимай, снимай. Они как у поэтому... как, у нас кошек, как здесь крысы. Да, да, да. Поэтому купаться, я думаю, здесь не а стоит. А там песчаное э, э, что Вот мы находимся. Да, да. Жена не в доме. какой стороне? Да, да. А там море. Кто, кто здесь? А где? Вот куда идти? Не, мы живем на, мы живем в том районе, да. получается, и мы там ходим, у нас вообще рядышком да? Да. А сюда мы вот мы пришли а, вот, пешком. А вы здесь да в городе живете, да, у вас да отель? мы только приехали, ничего не знаем и обалдели. Думаю, сейчас прямо Так, а если мы пойдем? Да, пешком так да? Нет, здесь не вариант. Вот на эту улицу выйти, да? На островах, вот мы сейчас с острова приехали, там вообще песок, там белый песок, там идеально чистая вода, там потрясающая. Ну, как бы, ну вот что-то красное, но ну, я думаю, нет. там еда есть, можно купить, да? А, ну там продают, да? Нет, нет на островах. На островах там, такая, ну, там такие кафешки, как здесь вот стоят. Вот, типа. как, а вот, сюда, да, вот шаурму мы вот здесь взяли. А, я не знаю, как вы относитесь к уличной еде. Да, правильно. А, это самое, обменник где здесь есть? Понимаю. Или, знаете, а как, эм, вот, обменники есть, экчейндж называется. Курс э, где-то, если доллара, 32,75. Да. Ой, рубли, рубли плохой курс. 54 где-то бата будет. Знаете, только видели 65, когда ехали. А, да? Нам надо было брать тогда. А здесь, да, а здесь лыжу меньше. 65 то хороший очень курс. Я здесь такого не видела. О, грусть, я вообще удивлена. Я знала, что они тут есть, но я не знала, что в таком количестве. Да, вот мы только что с острова, вот только что приехали. Ну, я говорю, там нормально, То есть вот мы выходим. Нет, там нет никаких туристов, Там идеально чистая вода. Там белый песок, там вообще все прекрасно. А здесь уже пляж, городские, да? Там пляж, и там муниципалитет наверное, кто чего. На холме? Сварит. Ну, там... лестница есть, можно есть, хорошая лестница, да? Такая, да. И во сколько вы туда приходите? Вообще приблизительно. Вообще. Ну, да да. Ну, после завтрака, да? Да, мы позавтракаем, как правило, да, и приходим туда. Мы в Паттайе. Это селфи? Да. Нет, ну а кто меня снимет, если я вас снимаю? Вы кремами там? Да, конечно. Да, конечно, мажьтесь обязательно. И до скольки вы купаетесь там?